What is happiness for you? Так, прошу пан, забирай. Як не буде? Де? Кілограм скільки? Кілограм 30, 30 гривень. 25. 25. Може, маєте якісь Маю, підошви? маю. Е, Давайте, кидайте мені туди. Ну Не рахуйте, тільки є. Рахуйте по ще до копійки. Так, тут є два. Ну, рахуйте собі.